Erdem, mutfak robotu evet. bozulmuş da iki dakika bebeğime göz kulak olabilir misin? Tabii ki. Oo, çok teşekkür ederim, çok minnoştu. Evet, Ay, evet. Süper, harika, mükemmel. Hadi kolay gelsin sana. Ben kaçtım. İyi eğlenceler. Abi bak yemin ederim eve girmeye çalıştım ama bilirsin işte. Adam manyak evine kurma falan tutup Yasmamaları alamadım ama bilirsin. Yasadaki en iyisi benim tamam mı? Sana bir hafta içinde getireceğim. Hadi bana de. Hatta bak yalan atıyorsam kağıt kalayım yemin ederim. Getireceğim sana. Bak ben sana 500 lira vereyim tamam mı? Lütfen bir hafta ver sadece. Ah, tamam. Sadece üç gün sürem var anladım. Gel gel gel dede. Aylan çok zor zamanlardan geçiyor. Lütfen beni anlaman lazım. Lütfen. Sadece biraz dinle lütfen. lütfen bırak.